पहला काम हमेशा माँ बाप का चरण स्पर्श करो दिन की शुरुआत करो तो उनके चरणों में शीश रख करके करो कि आप आप आशीर्वाद दो ताकि आज का दिन हम अच्छा दिन बिता सके अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न रखो ये तुम्हारा कर्तव्य है और तुम करोगे तभी तुम्हारे बच्चे करेंगे तुम ही नहीं करोगे तो बच्चे क्या करेंगे अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न रखकर दूसरा जीवन की सारी उपलब्धियां उनके चरणों में अर्पित करके कुछ भी उपलब्धि करो कोई भी अचीवमेंट हो पिताजी ये आपकी कृपा से मिला माँ ये आपकी कृपा से मिला है ये आपका उपकार है ये आपकी कृपा है ये आपका आशीर्वाद है जा कर के माँ बाप को बोलो देखो आपके आशीर्वाद से ये मिला लेकिन आजकल के माँ बाप की हालत यह है कि बच्चे कुछ करते हैं तो उनको औरों से खबर मिलती कि हमारे बच्चे को ये मिला बच्चा खुद नहीं बोलता घूम करके बात आती माँ बाप से भी बच्चों की दूरियां हैं ये नहीं पहला काम मुझे कुछ भी उपलब्धि है मेरा है क्या जो उनका है वो मेरा है चूंकि मैं उनका हूं तो पहली खबर उनको तीसरा अपने आचरण और क्रिया से उनका नाम ऊंचा करके ऐसा पवित्र आचरण रखो और ऐसी क्रिया करो ऐसा काम करो कि लोग कहे ये किसका बेटा है कुल को रोशन करो कुल को कलंकित करने का काम कभी मत करो और चौथी बात है उनके आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनकर अगर माता पिता ने अपना सारा दायित्व पूर्ण कर लिया और तुम योग्य और समर्थ बन गए हो तो ये तुम्हारी जवाबदारी होती है कि तुम उनके आध्यात्मिक उन्नति में सहयोगी बनो बाधक मत बनो सहायक बनो हाँ ठीक है आप कीजिए अब आपका यही काम बचा है हम आपके लिए तैयार खड़े नहीं आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा तैयार है उनके धर्म ध्यान में सहायक बनो माँ बाप अगर बुजुर्ग होने के बाद व्रती बन जाए तो उन्हें इस बात की चिंता नहीं करना पड़े कि हम अगर हमारा शरीर थक जाए तो कौन निभाएगा अरे आखिरी सांस तक न हम केवल निभाएंगे आपकी समाधि भी उत्तम रीति से कराएंगे ये मेरा कर्तव्य है ऋण उतारने का और ये व्रती बन जाओगे हमसे नहीं होगा सोच समझ करके व्रति बनना अब व्रतियों की बात तो जानने दो अब व्रतियों को पानी पिलाने वाले लोग कम मिल रहे हैं और विडम्बना देखो मरने के बाद श्राद्ध करते हैं जीते जी श्रद्धा नहीं है जीते जी श्रद्धा नहीं मरने के बाद श्राद्ध संत कहते हैं जीते जी श्रद्धा रखो मरने के बाद श्राद्ध की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कोशिश कीजिए माता पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव कृतज्ञ मत बनिए